É, eu tenho essa mania estúpida com a minha chave que eu não sei o porquê, mas eu sinto que eu tenho que apertar esse chaveiro oito vezes, senão alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? É... é pronto. É, eu sei que não faz sentido, sabe? Que não é correto, mas eu tenho que fazer isso. E se você não fizesse, o que poderia acontecer? Não sei, não sei o que pode acontecer. Eu só sei que vai ser uma coisa ruim. É, eu não sei se, se vai ser ruim só para mim ou se vai ser ruim para minha família, sabe? Eu só sei que se eu não fizer isso aqui oito vezes... É, vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? João, e se eu tirasse esse chaveiro de você, o que aconteceria? Ah, é, doutor, só de falar, sabe, já me dá um mal-estar, sabe? Já me dá um desespero. Só de imaginar essa cena de eu tirar o chaveiro? Só sabe? Só de pensar que eu vou ficar sem o chaveiro e que eu não vou poder fazer isso aqui, é, eu entro em desespero, sabe? Eu me sinto muito mal.